thank you ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಗದ್ದೆಕಣ್ಣೂರು ನಾವು ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ನಾವು ಎರಗೋಳ ಡ್ರಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎರಗೋಳ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಇದು ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಇದರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಗಿದಿದೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಲು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಸಾಗರ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ